Bevor der Laptop mit einer Speichererweiterung ausgestattet werden kann, muss dieser zunächst spannungsfrei geschalten werden. Zunächst wird das Netzteil entfernt, anschließend der Akku. Danach wird der Deckel des Faches für die Speichererweiterung entfernt. Die Speichererweiterung wird nun eingelegt. Anschließend wird der Deckel wieder an das Gehäuse geschraubt. Der Akku wird wieder eingesetzt, das Netzteil angeschlossen. Fertig.